moi Tarja. Sä oot nyt ehdokkaana tota, kokoomusristeille ja tota, sä oot Loimaalta, eiks vaan? Joo. Eli Loimaan rikkoja. Mikäs Joo. Loimaalle kuuluu? Onko kaikki hyvin? No on. Meillä on isot kuntauudistukset tehty, eli me ei olla sillä tavalla paniikissa nyt näiden kuntavaalien suhteen. No mikä sulle Loimaalla on tärkeintä näissä vaaleissa? se, että lapsiperheillä olisi hyvä olla. Lapsiperheen pitää olla hyvä olla? Niin. Aika hyvä on jo nyt, nyt kun mulla ja meillä kolmenvuotias poika on, niin aika hyvin viihdytään, mutta se, että jatkossakin nimenomaan lapset ja perheet voi hyvin, niin siihen haluaa keskittyä. Okei, mitä, onko teillä Loimaalla tullut numerot jo? Joo. Eli sano sitten kameralle vielä nimiä, nimiä kaupunkia ja numero. Ää, siis Tarja Mäkipunto Ristanen, 96 Loimaa. Ja sano vielä uudestaan, että varmasti tulee. No se on 96. Nätti, tosi nätti numero. Hyvä.